الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين من مجلسة الدين المسلم تدفعت الخير قبعد كون من قبعد الله سبحانه وتعالى مكي رقوي أرزبتام دا يديدي كمي كربا وإنما كي يديدي sa kuma inda muka yi daidai na mu yi don Allah kuma Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya gafarta mana ya ji mu ya mu gafarta musu musu rahama ya jikan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ha Allah ba ma kosa ba ma gajiya da roƙonka zaman lafiya mai ɗaurewa a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ka sani kai ne mafi sani game da abin da mafi mancin zaman lafiya ga al'umma Allah muna roƙonka wannan muhimmancin zaman lafiya Allah ka arzuta mu zaman lafiyan nan Allah kuma ka sa zaman lafiya ɗaure a gare mu a cikin wannan ƙasar tamu fitintunu gaba da Allah ka kawar su daga cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar Allah Allah ka zamne mu lafiya a cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar yau insha Allah akwai tambayoyi da suke gaban mu kamar haka na farko akwai mai tambaya da yake tambaya malam yace wai tambaya ga ta shahi gado ne mace ce ta mutu ta bar to ba ta da ainihin wato miji tana da ba ta da miji sannan tana da 'yan uwa ƙanne wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya su biyu akwai kuma wanda suka haɗa uwa ɗaya amma duka mata ne wa'incan biyu wannan biyu to kuma sannan amma akwai uwarta ba ta da miji ma'ana dai babu ɗaya gare ta a cikin wannan tambayar muna fahimta ku tambayar wannan na farko ma'ana abuwan da suke tambaya kafin mu ci gaba da wannan karanta tambayoyin mace ce ta mutu tabbar a koyi nan ta duka ɗaya ne ɓangaren gado mu sai mu buga da ƙanne da ne duka oho a ta bar nan ta mata su hudu amma guda biyu uwa suka haɗa da ita sannan wa'yancan guda biyu sun haɗa uwa da uba da ita sannan ga uwarta su kadai ne magada har idan su kadai ne magada to za mu ba da amsa akan kasancewarsu su kadai ne magada in babu wani abu a baya wannan muna ba da fatawa ne amma ba zartar da hukumci ba ne muke yi da za a ce za mu zo jaraban gado ne an kai wannan aka ce ga wanda ta bari sai mu duk sai an tattaro wanda ta bari daga cikin magada tuli zai rice a e zai riciyar duka magada maza da mata shi ne ka'ida sai mun tambaye su amma wanda da yake fatawa ne ba mamaki a ce a a kone can ana ganin ba magadi ba ne kila a kone yalla dan jikanta ko kama kunnanta eh in akwai shi ko da kama kunnanta ne dan dan, dan ɗanta ba a maganar wa'annan da suke kannan da nan ta duk ya tare su ma kawai ta kawai za a haɗa ma yan zan kenta si safar abannan fiksi da lekoran mansiyoni da lekoran wannan shine rabon uwa a lokacin za a ce akwai ɗa ko jika ko kama kunne ko kama kunnen kama kunnen ga mamacin duk ya tare uwar mamacin daga samun yanciyar de toute la succession de toute la fortune ya tare uwa daga samun asulusul kamil na dukkanin gado sai dai a bata asudusu alkamil a bata sezion da titular succession haka za a bata ko da ka kana ganin ba kowa wane kasan san makon ne ko dan jikanka to a ƙara ma jikan jika in akwai shi amma sassala ta tahi zuwa ga ainihin mai zuwa ga ainihin ɗa ne ɗan ɗan ɗan kar a samu ɗiya ta wulgo ciki <laughs> gado kenan kar a samu a ce dan dan dan da an samu ɗiya sai fini an kai ƙarshe shi gado daban ne wani hikima Allah subhanahu wataala ya sanya kuma ya ya sanya masan ya ya ainin kebe wasu mutane ya ba su wannan ilimi wanda bai ba wasu mutane ba sai da su yi hakuri eh ba dole ba sai ka san gado ko ka kana malami in Allah bai baka yi hakuri ka tsaya matsayin da Allah baka hmm, kowa ya tsaya matsayinsa haka wa fawqa kulli dhi ilmin alimun wani Allah ya bashi alqur'ani aka bai bashi hada-hada sai ba wani Allah ya bashi hadda alqur'ani bai sai tafsirin alqur'ani ba wani Allah ya bashi hadda alqur'ani amma yake karanta ba tajwidi wani Allah ya bashi hadda alqur'ani bai iya wa'azi ba bai da hikima bai da balaga ta wa'azi wani Allah ya bashi sanin hadisi bai da fiqhul hadisi bai san alqur'ani ba da kyau wani Allah ya sa ya san ainihin fiqhu bai san hadisi ba wani ya mallaki alkur'ani da hadisi da fiqhu bai da bai san alqawaid annahawiyya wa sarfiyya ba babu ilimin balaga gare shi haka Allah yake mutane daban-daban wani kusai sai Allah gama mishi gaba ɗaya ina zaka da shi gaba gadi wani Allah ya masa bai wace ta Allah yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathiran Allah yake yake baiwar hikimarsa ma'ana ilimi Allah yake ba da sa hikima ta ilimi ya bada ta ga wanda ya ga dama duk wanda ku an ka ba hikima Allah ya ba ilimi ya ba shi alƙur'ani da sanin tafsir alƙur'ani faƙar haqiqa utiya khairan kathiran an ba shi alkhairi mai yawa Allah ka ba mu alkhairi mai yawa to da haka take ce malamai bangaren fannin gado in mun ka zo har da ma sai mun sai mun wannan fanni taka saboda tsadarsa da muhimmancinsa wanda yake koro ɗalibai daga makaranta a university ko daga jami'a aka sai ya koro ɗalibi bai da wannan fanni in aka zo ana ba da aka zo ban da ta ainihin maciyar ta iritaji zai koma off zai zama kamar bai taɓa karanta komai fannin ilimi ba to haka abin yake bai wace ta Allah subhanahu ta'ala na'am la fakhara wallahi ba alfahari ba kaga wannan fanni nake gaya maka dan uwa ko kasu ko karkasu ba alfahari ba inna alfari Allah ya sani in ina kwana kar daddaba min kace Allah gafarta malam tambaya muke mutum ne mutu bar kaza da kaza da kaza sai in je a ba kaza je a ba wani kaza a ba wani kaza yanda ka san ina har da alqur'ani da tajwidi a kaina har da alqur'ani da Allah ya bani a kaina wallahi haka Allah ya mallaka mu wannan gado sanin wannan fanni na ilimin gado haka aka kaina ba na bukata in dubi littafi in har zan bude littafi to sai ne in karanta ɗalibai gado ne in dai har matsala ce za a yi minta mai ta gado ba alfahari ba in ka ga zan buɗe littafi a sai dai in karantar da almajirai in karantar da ɗaliban ilimi ba wai dan in je in binciko wannan fataya take ba a'a an riga an kare an gama bi iznillahi yi tambaye ka inda ya gado nan shiro tambaye ka ba alfahari ba wallahi na'am to da haka wannan shine muka ce wannan wani jan kunne ne ga duk wanda zai raba gado in ka zo wajen a kira ka ka raba gado to abu na farko ka tambayi dukkanin adadin magada ka tambayi adadul na min rijali wan nisa'i adadin magada daga cikin maza da mata ko da wa'annan wasu na tarwa su ka tambaya dai da wada ya bari a gaya maka duka tule katkote duka wannan bangare hudu na mamacin paske shak defan a katkote kowane mamacin da zai mutu zai bar ainihin bangare hudu ko ba haka ba na magada to ka tambaya waɗannan ɓangaru yaya akwai su ko babu sai in babu sai ka tambayi to wanne a akwai sai a baka a gaya maka wannan sai ta ce kuma daga cikin waɗanda ke tara waɗansu an gane a nan kaga yanzu bari mu amfani da wannan tambayar bisa ga ainihin matar da ta mutu mu dawo da ta mutu dai ta bar ainihin kannanta mata su biyu uwa ɗaya ta bar kuma ƙannanta su biyu mata su suka wa ɗaya uba ɗaya sannan ga uwarta matsalar wannan al'auliya ce matsala al'auliya ce tana da auli ana fahimta na farko ita uwar dai tana da kaso ɗaya daga cikin shidda saboda me saboda akwai abin da ba za ta samu ainihin kaso ɗaya daga cikin uku ba sai an kasa shidda a bata kaso ɗaya daga cikin shidda shine adadin wa'annan ƙannan ita mamaciyar ko da su biyu ne mata sun tare uwa daga samun kaso ɗaya daga cikin uku sun tare daga samun athulul kamil wannan shine ko da mata biyu ne ko maza biyu ne ballantana sun haura ma biyu sun tare uwar mamacin daga samun sulusi me sulusi shine a kasa uku a ba mutum kaso ɗaya ko ne kaso ɗaya ana ce sulusi 'yan ciyar an gane chair in chairs an gane ko wannan shine gado kudi ba gani kana kan son ka samu ainihin very mathematics ka koma fannin gado alqur'ani ya zama da wata irin mathematics wata ba ta samu ba a buƙatar gyara komai ba ta buƙatar gyara baka isa baka yi corrige kin abin da Allah ya zo da shi na hukunci babu ba Allah ya tsara gado ya raba yabba wanda zai bada wasu na ce malamai to ga wanda za ku bada duka malaman gado duka alfardiyu ne innama kawai abinda suka yi a tanfizu tanfizu hukumin lahi subhanahu wa ta'ala zartar da hukumcin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sha'anin gado ba wai ainihin maraba gado na ga ka'ida wanda alfardiyu shine Allah subhanahu wa ta'ala shine alladhi qassama wa adala wanda ya raba kuma ya adalci ya raba gado tsakanin bainar warsa sannan kuma ya yi adalci tsakaninsu to da haka su wa'inda malamai suke nan suna ba da a ce malami ya raba gado alal haƙiƙa wanda ya raba gado shine Allah subhanahu ta'ala shi malami ya isar da aikin Allah da Allah ya ce a ba wannan kaza a ba wannan kaza sai an ka ba suna mai malamin gado mai raban gado an gane ko yawwa to da haka to na ga abun zai muna gaba gadi bari in sarki wannan saboda mu ci gaba mu ɗauko karatun da faɗi